Советский гендерный порядок противоречив. И существовало, догматическое описание того, как организованы отношения между мужчиной и женщиной при советской власти. Ну, вот это описание сводится к тому, что э, это страна, победившего гендерного равенства. Частично в этом есть истина, но э, весьма как бы парциальная, весьма частичная. А потому что на уровне лозунгов и даже э, юридических документов э, гендерное равенство у нас было закреплено, оно было закреплено а, первыми документами советской власти в 18 году. Оно было продвигаемо законами о браке и семье, специальными политиками в отношении продвижения женщин в сферу оплачиваемого труда, и на политические позиции были квоты женские. И все это каким-то образом да, действительно э, сделала женщин активными строителями и участниками публичной сферы вот этого общественного устройства. Советский гендерный порядок, мы его называем этократическим гендерным порядком. Этократический значит власть государственная. Можно его назвать, как, например, делают ну, некоторые наши исследователи, товарищи, коллеги, государственным патриархатом. То есть различия признаются государством, но используется для целей государственной политики, жесткой и авторитарной. Э, закон об абортах в 2020 году принимается закон, уникальный на глобальном уровне, то есть международной практике, а, легализация аборта, медицинского, конечно, а, И э, этот закон э, позволяет женщинам вот в первый триместр беременности по своему Э, выбору решать свою э, репродуктивную судьбу, делать аборт. Других в это время контрацептивных средств не существовало. Идеологи объясняют, что это вынужденная мера э, советского молодого правительства, которое таким образом борется с двумя вещами – инфантицидом, то есть убийством младенцев, и здоровьем Э, с плохим здоровьем женщин, которые делают криминальные не медицинские аборты, потому что это время разрухи, войны, да, э, э, сексуальных эм, беспорядков, скажем так, и нежелательные беременности являются массовым явлением. А контрацептивная культура традиционная, да и, и эти традиционные практики а, предохранительного поведения очень трудно выполнять вот в разных э, сложных условиях советской жизни. А в 1936 году этот закон отменяется. И женщина оказывается лишенной такой, такого репродуктивного права по закону. Вот. И что получается? Что она мобилизована обществом не только как э, единица производительных сил, как работница, которая активно да, занята в общественном производстве, и от, э, от участия ее в общественном производстве зависит ее экономическое благосостояние, да, либо деньги, зарплата и карточка. А, но она мобилизована также как репродуктивная единица, да, как существо, которое рожает и призвано решить проблемы демографические, этой страны накануне войны. Да? И вот эта идеология двойной роли женщины, работающей матери, да, а, как ее выбор, но на самом деле как предписание сверху и очень мобилизующая роль заставляет нам говорить, что это государственный патриархат. Он мобилизует женщину да, в этой роли, он мобилизует мужчину в своей роли, значит, труженика, защитника Отечества, который также должен посвятить всю свою жизнь э, вот, строительству модернизированного советского государства, э, а частная жизнь должна быть э, на периферии или попросту отсутствовать, должна быть так, остаточной. Вот такой советский гендерный порядок. Называется гендерным равенством. Мы аналитически приходим к выводу, что это гендерная мобилизация да, и государственный патриархат.